Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, eh, di video kali ini saya akan mempraktekkan cara menanam cabai cara menanam cabai tanpa olah tanah oke caranya begini Jah, pinter. Oke. Berhubung ini lahannya becek, kita memakai tusuk. Kalau kita cangkul, kalau kita menamkan bibitnya, takutnya air mengenangi lubangan lubangan tersebut. busuk bagus kan ini trik sederhana loh kalau kita pakai cangkul kanan kiri ya itu kalau musim hujan gini nanti airnya itu penuh di, di cangkulan yang untuk membendamkan bibit kalau berlanjut terus hujan terus bisa busuk akar ini jadi kita pakai ini nah, caranya gini <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim terlalu dalam ya nah, kita tekan nah cakep bosku untuk jarak sendiri kita menggunakan kurang lebih 50 cm sinilah kira-kira Nah ini caranya bosku. Nah, bibit kita masukkan. Nah, jangan terlalu dalam ya. Kita tekan tanahnya, tanah bawah. Cerat. Hmm, pinter. Ah, ini caranya bos. gulali nah, dipotong akarnya ya shot dan jarak sini ke sini ya sekitar 50 cm untuk jarak tanam ke sampingnya sekitar berapa ini 15 cm 20 20 lah 20 cm lah oke kita lanjut tanam seret kita kalau kita musim penghujan gini harus pintar-pintar mengakali musim hujan kayak gitu rentan pertumbuhan untuk pertumbuhan cabai sendiri kalau sistem tanpa olahan ini atau istilahnya tidak memakai musa itu pertumbuhannya agak terhambat karena sisi tanah basah terus bos berhubung ada modal kita ya ya seadanya aja dulu insyaallah nah setelah kita lakukan penanaman besoknya kita tabur ini insektisida berbahan retomil atau lanet juga bisa oke okay. begini kira-kira